hari ibibazo bihoraho umugore ahora yibaza buri gihe ku byerekeye amaraso amusohokamo ku buryo areka gusenga kubera yo cyangwa ashobora koga agasari muri ayo maraso harimo imihango akaba ari amaraso ya kamere asohoka muri nyababyeyi mu gihe runaka imana yayaremye kubera impamvu ikomeye ariyo kugaburira umwana uri mu nda igihe cyose umugore abonye amaraso amusohotsemo aba ari imihango hatitawe ku myaka atangiriyeho n'igihe azarangirira amaraso y'imihango nta gipimo cy'iminsi mike agira nta n'igipimo cy'iminsi myinshi ayo maraso agira ahubwo biterwa n'uko umugore abibona buri gihe icyo gihe ayo maraso aba ari imihango kandi ubusanzwe ni uko umugore ajya mu mihango iminsi itandatu cyangwa irindwi ikiranga ko imihango irangiye ni ugusohoka ibintu by'umweru biza imihango irangiye umugore utagira ibyo bintu by'umweru ikimubwira ko imihango yarangiye ni ugukamuka kw'amaraso burundu umugore uri mu mihango ategetswe kureka iswara n'igisibo hanyuma akazishyura igisibo gusa ntiyishyure iswara isitihaba ni amaraso asohoka mu bwambure bw'umugore mu minsi itari y'imihango bitewe n'uburwayi bufatanya ababyeyi igitandukanya amaraso y'imihango na isitihaba ni uko imihango iba yirabura kandi iremereye afite impumuro mbi kandi ataganda naho isitihaba yo ni amaraso atukura atagira impumuro kandi yorohereye kandi iyo asohotse araganda ubusanzwe ni uko amaraso yose asohotse mu bwambure bw'umugore aba ari imihango kugeza ubwo habonetse ikimenyetso kigaragaza ko ayo maraso ari isihaba kuko ayo ariyo maraso ya kamere naho isihaba akaba ari uburwayi kandi ubusanzwe umugore agomba kuba ari muzima umugore uri muri istihaba agomba gusari gusiba kandi agatawaza kuri buri sengesho igihe cyaryo kigeze umugore kandi uri muri istihaba ashobora gufatanya iswara ya avuhuri na asiri mu gihe kimwe muri izo swara ndetse ashobora gufatanya iswara ya mangaribi na al kugira ngo yoroherezwe ariko akareka iswara na sawumu mu gihe ari mu bihe bye bisanzwe by'imihango umugore uri muri isitihava ndetse n'imihango ni uburyo butatu uburyo bwa mbere ni ukuba hari ibyo yari amenyereye mbere yo kujya muri isitihava icyo gihe arareka iminsi yari amenyereye ikarangira yarangiza akoga agasari icya kabiri kuba nta kimenyetso yari afite mbere ya istihaba ariko akaba azi gutandukanya amaraso y'imihango n'ayandi akurikije uko ayo maraso ameze icyo gihe areka gusari igihe abonamo amaraso azi neza ko ari imihango hanyuma akoga agasari icya gatatu kuba nta kamenyero afite imbere ya isitihaba ndetse akaba atazi gutandukanya ayo maraso yombi icyo gihe areka gusari iminsi isanzwe y'imihango itandatu cyangwa irindwi buri kwezi naho ibisanza ni amaraso asohoka mu bwambure igihe umugore amaze kubyara ayo maraso nta minsi mike yagira nta n'iminsi myinshi agira ariko akenshi ntakunda kurenza iminsi mirongo ine umusalama yaravuze ati abagore bari mu bisanza ku gihe cy'intumwa y'imana bajyaga bamara iminsi mirongo ine ni byiza rero ko umugore wese yihatira kwiga aya mategeko agakora uko ashoboye mu iswara ze n'amasengesho ye mu gushakisha ukwishimirwa n'imana no kuzabona ibihembo mu ijuru